我一点一点坠入你设下的陷阱，可你却像不在乎，有人捉摸不定。那些欺负你的，没资格为你待命。能不能回头看看我的一片？亲爱的，我只想告诉你没有错，知道他们不懂珍惜你的 beautiful。在你琐事屁事，多次欺负你，跟我说不让超过。我陪你哭，陪你笑，陪你一起去度过烦恼。那些该体贴该做的，我一个不会放掉。 付出一切，只是无法拥有你。回忆间靠近，不是一时兴起。I deserve it，该知到的就算全世界都与我为敌。别发呆了，o m 看了，终将坠落于你。我一点一点坠入你设下的陷阱，可你却像不在乎，有人捉摸不定。那些欺负你的，没资格为你在意。能不能回头看看我的一片真心？我一点一点坠入你设下的陷阱。 可你却像不在乎，有人捉摸不定。那些欺负你的，没资格为你在意。能不能回头？